сегодня? Сегодня, как обещала, покажу вам свой офис изнутри. И этот а, Lucky Folder был получен мной. А теперь я еду в три другие rental properties, квартиры и дома для рента в разной ценовой категории. Вот так моют окна во Снаружи. Ну что, круто, конечно.